How to prepare for A C C exams in two five months yes अगर आपके पास ढाई महीने हैं तो आप कोई भी ए सी सी पेपर को कैसे कंप्लीट करोगे it's the study plan given to you here in this video ध्यान से सुनिएगा first one month should be dedicatedly given for the conceptual clarity either by way of lectures और by way of self study अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो स्टडी टेक्स्ट बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना एक बार अच्छी तरीके से सिलेबस कवर हो गया देन डेडिकेटेडली फिफ्टीन डेज दो वंस अगेन रिविजन पर्पज के लिए क्योंकि जो पहली बार पढ़ा है वो मे बी आपको याद ना हो भूल गए हो सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ले तो ली थी बट मेमोराइजेशन उतना अच्छा नहीं हुआ था तो second revision is needed then dedicated one month for the exam kit yes that is how you have to complete the whole preparation of a पहला एक बार conceptual clarity for one month, then 15 days for revision, and then one month for exam kit. Thank you guys. See you. Bye.